J'avoue que j'ai du mal à trouver un truc qui sonne réellement. Je vais te dire que c'est un petit peu le problème du modulaire en général. C'est probablement pas toi. C'est difficile, ah avec un synthé modulaire, de faire des <laughs> choses qui sonnent bien. Resalut c'est la suite de cette vidéo sur l'utilisation de matériel modulaire Eurorack comme effet pour guitare. La fois passée, on a passé en revue plein de distos et on a réalisé un petit patch euh, à base du triple Vactrol Resonator, qui était à mi-chemin entre une pédale wah-wah et une tremolo. Et cette fois-ci, on va passer le son de la guitare dans trois modules moins courants, qui existent d'ailleurs en version pédale pour deux d'entre eux et devraient exister en pédale pour le troisième. Le premier, c'est l'Organ Machine de Hadak. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sonne pas vraiment Eurorack, je trouve qu'il y a une sonorité générale très électrique à l'Eurorack et dont certains modules s'écartent plus ou moins. Euh, celui-ci s'en écarte beaucoup, je trouve. Donc c'est littéralement l'adaptation en Eurorack d'une pédale guitare existante et qui transforme le son de la guitare en un son d'orgue électrique. Ensuite, on testera le Fusion Chorus d'Erika, qui est un chorus à lampe et donc franchement, il devrait faire une pédale pour guitare parce que euh, vous allez voir. Et puis, on terminera par le Plasma Drive, dont il existe deux versions pédale guitare et d'autres versions encore sur lesquelles j'aimerais faire euh, une vidéo. Euh. Mais ce coup-ci, on va se contenter de bourrer de la guitare dedans. On commence donc par l'organe machine. Et alors, comme c'est pas un module connu, je voudrais d'abord vous le faire écouter dans un patch euh, synthé. Donc là, vous allez entendre euh, un patch tout bête dans lequel je rentre le Black Wavetable, qui est un VCO d'Erika. Et pourquoi le Wavetable Parce que son contenu harmonique évolue pas mal et on va entendre que l'organe machine réagit au changement du contenu harmonique du son entrant. Je vous explique un peu le patch et je vous le fais écouter en même temps. D'abord, on écoute le Black Wavetable tout seul et son timbre est modulé par le ULFO. Il a une sortie sub que je vais mixer à la sortie principale maintenant parce que tout à l'heure on rajoutera des sobs à la guitare, mais... Et la sub de cet oscillateur est toujours légèrement désaccordée pour créer un effet d'unisson qui grossit le son. Maintenant on s'écoute ce qui ressort de l'organe machine, dont l'effet Leslie, une espèce de vibrato qui s'appelle justement modulation, est modulé par le Yoranalogue contour. On peut entendre le timbre de l'orgue évoluer en fonction de l'évolution du timbre à l'entrée, Maintenant, on va s'écouter un autre algo, attaqué par un autre son. Vous voyez que le contour 1 ne module plus rien, mais le ULFO module toujours le timbre de l'oscillateur, si bien que certaines harmoniques vont et viennent dans le son d'orgue résultant également. Là, je viens d'ajouter la sub à l'entrée de l'organe machine. Voyons maintenant ce que ça donne sur une guitare. tu vois, tu as un effet les euh, Leslie, et là, avec ce contrôle-ci, tu peux faire le, vibrato, enfin l'effet Leslie plus ou moins rapide. Ah. Si tu joues des longues notes, vas-y. Et quand tu fais des intervalles ou des accords, il arrive à suivre. Hein. passer la guitare dans l'audio divider, pour, ça fait octaveur, on, va se rajouter des ah, octaves avant de rentrer dans l'orgue. Puisqu'on a vu que l'organe machine arrivait à suivre les intervalles, on va, on va stacker le plus d'octaves euh, inférieures qu'on peut. Hein. Alors en même temps, cet audio divider, il fait comme une disto sur tout, parce qu'il transforme tout en ondes carrées, mais je pense que si c'est pour quand même passer dans l'organe machine, ça va ça fait pas de différence. un blend avec le son clair. Enfin, sauf que le son clair, il passe déjà par le, l'audio divider, donc hein. il est plus si clair que ça. Mais <laughs> trop que pas assez. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, Cette disto-là, tu te souviens, c'est une de celles qui sonnait vraiment bien pour les guitares. Hein. Un, peu vintage, et je voudrais voir ce que ça donne de la mettre après l'organe machine. À un moment, ce sera plus du bruit, mais. Vas-y un peu. on est déjà dans l'excès. Ça c'est notre note si j'en fais neuf que deux à la fois. Il reste plus rien. Ça lâche beaucoup trop fort. Oh. C'est autre chose Il y a plein de suites de notes que jamais je jouerai à la guitare parce que c'est ringard ou c'est pas mon truc. Et là, ça prend toute une nouvelle dimension. Parce que là, t'as des sons qui apparaissent que tu connais pas et t'as l'impression d'être tout de suite dans un film des années 80 ou des années 70 où tu peux faire exploser une maison entière juste avec ta gratte et donc t'as envie de jouer très peu de notes et juste mettre beaucoup d'emphase dessus plutôt que de faire des riffs euh, compliqués et construits. Euh, voilà, ça c'était l'organe machine euh, qui ajoute euh, vraiment une nouvelle couleur à notre palette. Et pour finir, nous allons tester le Fusion Chorus d'Erika, et puis la Plasma Drive, et puis on va faire un patch. Alors bon, patch est peut-être un grand mot, mais en tout cas on va faire une balance entre différents effets à l'aide de la matrice de mixage de Pfeffer. Je vous laisse tranquille pendant tout ce temps-là, et je vous retrouve à la fin pour euh, des nouvelles du studio. Testons Scorus. On va tester Scorus. En plus, comme il a une lampe, il y a moyen d'un petit peu distordre. chorus euh, mono, c'est beaucoup plus discret qu'un chorus stéréo. Enfin, il y a euh, euh, soi-disant une sortie stéréo, mais c'est bidon. T'as juste une sortie en, inversion de polarité par rapport à la sortie principale. <laughs> J'aime beaucoup, hein, c'est blues, c'est comme ça. Hein. Ça doit être la lampe qui fait ça. chorus. Ça, on peut faire. Ça, ça doit être le bordel. T'avais parlé de passer dans la plasma après le chorus Vas-y pour voir. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, en fait, je suis étonné de trouver le, Plasma Drive euh, euh, assez bruyant et pas très utile sur la guitare. Un peu décevant sur la guitare. Un peu décevant. Maintenant, on va ne plus passer dans le chorus et je suis pas sûr que ça fasse une différence parce que de toute façon, j'entendais plus rien. Mm. Vas-y. Alors, à voir. Ah, c'est plus fin. donc tu vois, j'ai coupé toutes les basses sur le Plasma Drive, j'ai monté un peu les aigus. Je commence à trouver ça intéressant. Il y en a trop. Quelque chose me dit que si on remet un peu de drive ce ne sera pas très intéressant, mais peut-être que ce qui serait bien, ce serait de mettre en parallèle un petit peu de ça et un petit peu d'une disto plus classique. Ah. D'un truc qui ferait juste overdrive. Et ce que j'ai préféré jusqu'ici, en termes de disto euh, légère, c'est le délai chorus, pas pour son côté chorus. On va essayer de trouver un réglage dans lequel on entend le moins l'effet du chorus, mais juste pour saturer un peu la lampe. Et du coup, tu sais quoi Peut-être que si on se contente de saturer un peu la lampe de celui-ci, plutôt que de les mettre en parallèle, on peut se permettre de remettre celui-ci en série avant celui-là et de jouer avec le dry wet. On va essayer ça. Tu suis, hein Absolument. Hop. Alors d'abord, on va essayer de trouver un réglage dans lequel euh, le délai, on l'entend euh, quasi plus. Tu vois Juste un peu la statue de la lampe, ça c'est sympa. Et maintenant, on vient mettre un peu de, plasma drive là-dedans. Oula, tout de suite. Euh. <laughs> oh merde. Ah, c'est tout rien ce truc, hein. Ouais, ouais, ouais j'ai coupé complètement les aigus du plasma drive. là, ne semble excité que sur l'attaque des notes. Et aussi à la fin. C'est un peu contradictoire, mais ça devient intéressant. Alors, ce qu'il y a sur le Plasma Drive, c'est qu'il y a aussi un octaveur qui peut générer une octave au-dessus ou une octave en dessous, ou les deux, ou deux octaves en dessous. Avec les octaves inférieures, ça devient vite très chaotique, mais avec l'octave supérieure, ça va l'enrichir. Et alors, je ne sais pas où ça agit, parce que je sais que sur euh, d'autres modèles que la version Rorac, l'octaveur, en fait, ne s'ajoute pas au signal audio, mais il va aller moduler l'alimentation du plasma, du tube, ce qui est plus bruyant et plus distordant. Et ici, je ne sais pas à quel niveau du circuit ça joue, mais essayons. Là, on a un octaveur, euh, une octave au-dessus. plus de Ça, c'est avec l'octave en dessous. Tout de suite, c'est le chaos total, quoi. Essaye dans les notes aiguës pour voir. chaotique. Hein. Bon, j'aime beaucoup le son qui passe par le chorus euh, Erika. Et à mon avis, vu qu'on n'utilise pas tellement euh, son côté chorus, mais juste sa lampe, j'imagine qu'avec n'importe quel module de la série Fusion, ça, ferait aussi bien. Et ils font notamment un VCA, euh, je crois, pour si on veut juste, juste la lampe. Mais pour les besoins de la vidéo, <laughs> puisque l'idée c'est de faire la démo du Plasma Drive, je rentre directement dans le Plasma Drive. j'ai entendu des guitaristes vanter la propreté de, des pédales à plasma sur le fait que la fin de la note est, super claire et super propre. Mais en fait, je suis pas sûr d'adorer ce que j'entends. Même à ce niveau-là, je sais pas ce que tu penses, toi. Ça dépend du style de musique qui est joué, mais en soi, le son de base est quand même très... Très méchant. Hein. Très fuzz. Ouais. Manque de précision. Voilà, mm. là je mets beaucoup plus de son sec dedans. Mais j'ai mm. l'impression que la, la qui est rajoutée a un côté bruit blanc, un côté comme ça. Hein. tu vois, tous les... Et qui est un peu tout le temps le même en fait. ben voilà, voilà, le Plasma Drive est une déception, je m'attendais pas à ça. J'espère que c'est moi qui sais pas m'en servir, enfin en même temps, en tout cas, c'est étonnant parce que les autres versions que la version Eurorack euh, donnent vraiment bien sur de la guitare et, sur d'autres choses aussi d'ailleurs. Donc il faut que je creuse un peu la question du Plasma Drive. Et pour finir, des nouvelles du studio et de la chaîne. Bah, le studio, vous voyez, euh, il est pratiquement remonté. Euh, il est un peu en bordel, mais ça c'est rien de nouveau. je ne me suis pas encore rééquipé en vidéo, d'où la résolution un petit peu vintage dont vous jouissez depuis tout à l'heure là. Un énorme merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu pendant les mois difficiles qui ont suivi l'inondation. Quant à la chaîne, euh, je me suis efforcé jusqu'ici, en y arrivant presque chaque fois, à poster une vidéo par mois. Et en fait, euh, cette obligation était non seulement source de stress, mais j'ai réalisé que la qualité de ce que je faisais s'en trouvait diluée. Alors, je ne sais pas quel sera mon rythme à l'avenir. Je préfère attendre d'avoir vraiment envie de faire une vidéo sur un truc qui me passionne, un petit peu comme celle-ci, quoi. Et donc, je m'adresse à ma Patreon. Maintenant, je vais inclure une nouvelle modalité à Patreon qui est de faire non plus des dons mensuels, mais des dons par vidéo. Et vous pouvez fixer un montant mensuel maximum pour ne pas avoir de surprise <laughs> si, un jour je décide de faire 10 vidéos en un mois. Mais ainsi, s'il y a des mois où je ne fais pas de vidéos, vous ne serez pas débité. Malheureusement, je ne peux pas vous faire passer automatiquement sous ce nouveau régime. Il faut que vous alliez changer votre plan de patronage ou je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et pour les nouveaux, pour ceux qui voudraient me patronner à partir de maintenant, eh bien, je vous conseille de de choisir cette modalité-là, qui sera d'ailleurs peut-être la seule disponible. Il faut que je vois hein, encore comment ça marche. À votre tour maintenant de faire des expériences. Je vous souhaite de faire beaucoup de bruit d'ici la prochaine fois.